कृष्ण चैतन्य प्रभु दया amores. कृष्ण चैतन्य प्रभु दयाकर ଯୁଗ ଶ୍ରୀଜୀବ ପ୍ରଭୁ ଲୋକ ନା

Krishna कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे सुमती नन्दना ब्रजवर

হাসর খোলা रसिका कृपा माया रा कृपा माया मया रा दोसया भीनो दया स् भकि विनोदशया भीनो दया नन्दन व्रजवरनागर यशो नन्दन व्रजवरनागर यशो मती नन्दन बने जगमना na na Bye. चैतन्ना प्रभु नितानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवसदि गौरभक्तवृ गदाधर श्रीवासजी गौरा भक्ता ब्रिन्दास tonight. Krishna Hare Krishna